အဲဒါကတော့ oily fish ပါเนาะတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကတော့ငါးဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့เนาะငါးစားရင်တော့ပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲငါးထဲမှာမှ तू ကအစီနဲ့နဲ့ပါတဲ့ငါးပေါ့เนาะဒါလေးကြိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ fatty fish like salmon and tuna ပေါ့เนาะ contain omega 3 fatty acid and healthy fats ပေါ့เนาะအဲ့တော့ငါးရဲ့အစီကကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်ပေါ့တိရစ္ဆာန်အစီကတိတ်မကောင်းဘူးမှာအပြင် wet sea စားမယ်เนาะအမဲသားအစီစားမယ်အဲ့ဒါကြီးတိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ငါးရဲ့အစီကကောင်းတယ်ပေါ့เนาะငါးအစီထဲမှာမှ salmon နဲ့ ကျွနာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ liver အတွက်ပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မှာ omega 3 fatty acid တွေပါတယ်ပေါ့နော် healthy fats တွေပါတယ်။အဲ့တော့ it decreases inflammation associated with the lower risk of the heart disease keeping fat from building up fight inflammation and improves insulin resistance သူကပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်နော်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာက ratio of omega 3 to omega 6 fat fatty acid is also important အဲ့တော့ omega 3တွေပဲအရင်စားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့က omega 3နဲ့ omega 6 ratio ကိုနည်းနည်းလေး balance လုပ်ပြီးတော့စားမှသာလဲ။ အဲ့တော့ omega 6တွေအရင်များရင်မကောင်းဘူး omega 3နည်းနည်းပိုများရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကို balance လုပ်ပြီးတော့သွားရမှာအာတချို့ကြတော့လေနော် omega 3တစ်ခုပဲစားတယ် omega 6တွေကိုနော်မလျှော့ဘူးဆိုလို့လေလို့ရှင်နော်ဒါတွေကနော်အတူဟိုယောဂတော့သိပြီးတော့ effective မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကဲဒါတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုပါကျွန်တော် olive oil ပေါ့နော် olive oil နော်ခဏခဏခဏတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီ olive oil ကကျွန်တော်အသေးအတွက်ကတော့တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီ olive wine ထဲမှာကျွန်တော်တို့ healthy fat တွေဆိုတာအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော် it has a positive effect on heart and metabolic health Now, in Nepali patients consuming 1 teaspoon of olive oil 6.5 ml per day improve liver enzymes in fat liver အများကြီးစားကြမလို့ဘူးပေါ့နော် teaspoon လေးတစ်စုံလောက်မှန်မှန်လေးစားအောင်မယ်အောင်မယ်တော်တော်လေးအကျိုးရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော် အဲ့တော့ဒီ olive oil တွေကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုနော်တိတ်ပြီးအရေးကြီးတယ် liver အတွက်ကိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Mediterranean diet ဆိုဒီ olive oil ကအများအမ်းပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းဈေးကြီးတော့အကုန်လုံးတိတ်မစားနိုင်ဘူးစားမယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတယ် it causes less fat accumulation better blood flow in the liver အဲ့တော့ champion ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အသီးနှံတွေကျွန်တော်များများစားရမယ်ရွက်တွေများများစားရမယ်အဆီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ငါးတွေကပါတယ်ဆီကပိုကောင်းတယ် olive oil ကပိုကောင်းတယ် nuts တွေစားတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် နောက်တစ်ခုက coffee တောက်ဖို့လိုတယ် green tea တောက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ပြောလို့ရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်အစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါလောက်လေးကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီအဲ့တော့ခုနကျွန်တော်တို့ live up တမှာပါတဲ့နော် ingredient တချို့လေးကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ silimarin ပေါ့နော် silimarin ကြောင်းကျွန်တော်ပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ liver နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တော်တော်များများက silimarin ကို recommend လုပ်တယ်ပေါ့နော် silimarin ကအရှင်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ liver up တမှာလည်းဒါလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ this is a active extract of big thruster ကနေထုတ်တာပေါ့နော် complex 7 flavino ligands ရှိတယ်နောက်တော့ polyphenols ရှိတယ်เนาะ the more active compound အဲ့ဒါ salicylic လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ salicylic နဲ့ကနေပြီးတော့เนาะ salicylic ဆိုတဲ့ compound က most active ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဗမာလိုခေါ်တော့စူပန်းလုံးလို့ခေါ်တာပေါ့เนาะစူပန်းလုံးဒါလေးတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ potent and effective liver protectant နေရှိတယ်เนาะ immunomodulator နေရှိတယ် anti inflammatory and anti fibrotic ပေါ့เนาะဒါကတော့ bio drugs เนาะသူရဲ့ဥစ္စာတွေလား American Family of Physician လည်းသူ recommend လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်များများက matrix တွေကကျွန်တော် liver အတွက်ကိုเนาะအကျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာเนาะအဲ့တော့ silimarina highly concentrated antioxidant in liver cells protecting them from lipid peroxidation TNF action ပေါ့နော် it increases the hepatocyte synthesis and promotes hepatic tissue regeneration. It promotes glutathione levels and reduces inflammation. No? And leukotriene is what that inhibits the prostaglandin synthesis of the mast massage stabilization inhibition of the neutrophil migration. တော့အဓိကတော့ celemarian ကတော့တော်တော်လေးသူတို့ရေးတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ clinically proven efficacy chronic liver disease disorder drug induced liver damage viral hepatitis liver cirrhosis gallbladder problem dyspepsia တော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်သူက side effect သိမရှိဘူးပေါ့နော်အန္တရာယ်သိမရှိဘူးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် celemarin ကတော့နည်းနည်း safe ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ acute viral hepatitis မှာလည်းတချို့သုံးတယ်ပေါ့နော် administration of celemarin shorten the treatment time နဲ့ lower the celemarin မြန်မြန်တက်တာလေဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါလေ acute hepatitis မှာလည်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ Nephali မှာလည်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့140 mg per day for 2 months လောက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် significantly improve liver function ပေါ့နော်အထူးဖြင့် ALD တွေ ASC ကျတော့သူ study လုပ်ထားတာတွေ့တယ်နော်ဒါကနော်ဒီ2008ခုနှစ်တုန်းကနော်ဒီ hepatitis မှန်ကြီးမှာဆိုပါတဲ့ data လေးဆိုပြတာပါနှစ်ခုလုံးကတော့ placebo နဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှင်တော်တော်လေးကောင်းတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ chronic alcoholic hepatitis မှာလည်းသုံးလို့ရတယ်တဲ့ ceremelina နော်နော်ဒီကောင်က ASC ALD ကိုကျစေတယ် bilirubin တွေကျစေတယ် GGD တွေလည်းကျစေတယ် procollagen 3 peptide levels ရဲ့ကြားတယ်နော် it normalize the histological changes ပါ even histological changes တောင်ကောင်းနေဆိုတဲ့သဘောပြတာနော်ဒါလည်းဒီ Scandinavian Journal of Gastroenterology မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေပါတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ silymarin နဲ့ liver cirrhosis ပေါ့နော် liver cirrhosis မှာလည်းကောင်းတယ်တဲ့သူက reduce the mortality in patient with alcoholic and non-alcoholic cirrhosis မှာတွေ့တယ်နော်4 year survival rate 58% in silymarin treated patient ပေါ့နော် 39%နဲ့ placebo treated patient ဆိုတော့ study လုပ်ထားတာသူတို့ထံမှာတော့ဒါလေးကောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်နော်ဒါ Journal of Hepatology 1989ကတော့တွေ့ထားတဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့နော်နော် artichoke ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ပေါ့နော် artichoke ပေါ့နော်ဒါ artichoke ကလည်းခုနက lip after မှာပါတယ်ပေါ့နော်နော်ဒါ ability to stimulate the bile flow ပေါ့သူကတော့ bile flow ပေါ့ choleratic effect ဆိုရှိတာများတယ်နော် anti emetic နော် carminative ဖြင့်နော် spasmolytic effect ဆိုတော့သူလည်းနည်းနည်းလေး action ရှိတယ်ပေါ့နော်နော်ဒါလေးလည်းရှိတယ် ဒါတော့ဘာမှလို့ဘာခေါ်လဲတော့မသိခုနဘာပြောသွားလဲမသိအတီချုပ်သူကဒါစူပန်းလို့မဟုတ်ဒါဘာခေါ်လဲမသိကျွန်တော်တို့ဘာမှလို့တော့ဘာလဲမသိခေါ်တာတော့ရှိတော့ရှိတယ်ပေါ့နော် Now therapeutically effective in dyspepsia, nausea, irritable bowel syndrome တွေမှာလို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။နောက်ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတာက L-glutathione ပေါ့နော်။ The most potent hepatic antioxidant ပေါ့နော်။ glutathione ကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက် liver အတွက်ကိုအရေးကြီးတယ်။ Very small molecule synthesized in the liver, နော် acts within the cell regulates the mitochondrial regeneration of the oxidative stress and control survival of the hepatocytes ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂလူတာတန်ယုံကနော် survival အတွက်ကိုလည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရည်ကြီးတယ်နော်ဒီအောင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်နော် DNA synthesis တွေမှာပါတယ်နော် protein repair တွေမှာပါတယ် prostaglandin synthesis မှာပါတယ် amino acid transport မှာပါတယ် metabolism of toxin မှာပါတယ် carcinogen immune system function တွေမှာလည်းတော်တော်များများဂလူတာတန်ယုံပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂလူတာတန်ယုံကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက် liver အတွက်ကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်နော် သူက detoxify လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော် xenobiotics and drugs တွေပေါ့အဲ drug induced liver injury တွေမှာကျွန်တော် glutathione တွေပေးတယ် glutathione injection လည်းပေးတယ်ပေါ့နော် tablet တွေပေးတယ်ပေးလာတွေ့ရပေါ့နော်အဲ liver glutathione stores are easily depleted by malnutrition and many plus many pharma drugs တွေပေါ့နော်ဥပမာ paracetamol overdose တွေမှာဖြစ်တယ် depletion is important contributing factor in liver injury toxic damage and hypofunction ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ glutathione store တွေကို replenish ပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် Uh, deficiency of the glutathione caused by one toxin makes the liver more vulnerable to other toxins ပေါ့နော်အဲ့တော့ paracetamol overdose ကြောင့် deficiency ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဟို anti-TB တို့ဘာလို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုပြောရင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏသုံးတဲ့ antidyne system ပေါ့နော် NAC လို့ခေါ်တာပေါ့နော် နက်ကဒီကောင်က vital hepatic antioxidant လို့ခေါ်နော်နက်ကအခုတော်တော်များများ drug use appetite ဆိုကျွန်တော်တို့ infusion တွေလည်းပေးကြတယ် oral လည်းပေးကြတယ်နော်အဲ့တော့ insulin system က paracetamol overdose တစ်ခုလည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တခြား drug use appetite တွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးလာတာပေါ့နော်သူက it stimulates the glutathione ပေါ့နော် glutathione synthesis ကို stimulate လုပ်သေးတယ် NS glutathione at transferase level and promotes liver detoxification by inhibiting xenobiotic biotransformation and powerful and nucleophile nucleophile capable of scavenging from free radicals ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ net က glutathione နဲ့ connection ရှိတယ်ပေါ့နော် net ကိုပေးလိုက်လို့ရှိရင် glutathione store တွေကို replenish လုပ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာနော်ဒီ drugs ရဲ့နော် toxic effect တွေကိုသူကထိန်းထားပေးတယ်ပေါ့နော်ซีฟัม caring for well-being